ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በዓለም ሁላ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በካናዳ ኤድመንተን ትልቅ የተቃውሞ ሰልፍ ነበረ። በተለይ ጥሪ የተደረገላቸው የዚሁ ሀገር የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እንዲሁም ከሕሊና ባርነት ነፃ የሆኑ ውድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ሰልፍ ላይ ተገኝቶ ነበረ። በአማራው ህዝብ ላይ የሚደረገውን አጠቃላይ ኢሰብአዊ ድርጊት መንግስት የተቻለውን ሁላ በማድረግ ይህ ኢሰብአዊ ድርጊት የህዝቦቻችን የንጹሐን ጭፍጨፋ እንዲቆም በአጠቃላይ መንግስት የሚያደርገውን የህዝቦች የሰላም ማስከበር ሂደት አጠናክሮ እንዲቀጥል ለመንግስት እንግዲህ ይህን መልእክትም ለማድረስ ዛሬ ሰልፍ ተደርጎ ነበረ። ይህ ሰልፍ ዛሬ በዚህ የሚያበቃ አይደለም። በቀጣይ በተለያዩ የካናዳ ስቴቶችም ሰልፎቹ ተጠናክረው ይቀጥላሉ። በዛሬ ሰልፍ ላይ እኔም ተገኝቼ ነበረ። እጅግ ልቤ ከነካው ይህ መልእክት አንዱ ነበረ። አንዲት የአምስት ዓመት ህፃን በተለይ ከወለጋ አካባቢ ተፈናቅላ እንደምታዩዋት ነፍጠኛ ተበየነ የተባረርኩት ትላለች። ጋዜጠኛው ነፍጠኛ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ይጠይቃታል። ወላሂ ነፍጠኛ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ነፍጠኛ ነሽ ብለው ነው ያባረሩኝ ብላ ነበር የመለሰችው። ለእኔ ትልቁ የሰውነት ልኬት ወይም ሰው ማለት ምን እንደሆነ ያየሁበት ይህ ነበረ። እንዲሁም እንደ እኔም በተወለድኩበት በኢትዮጵያ የጉራጌ ዞን በወልቂጤ ከተማ በተደጋጋሚ ንጹሐን ወጣቶች በፖሊስና እንዲሁም በደቡብ ልዩ ኃይል ኢሰብአዊ በሆነ ድርጊት እየተገደሉ ይገኛሉ። የፌዴራሉ መንግስት፣ የደቡብ ክልል እንዲሁም የሚመለከተው አካል ይህንን በእብሪት የተሞላው የደቡብ ክልል ልዩ ኃይልና የጉራጌ ዞን ፖሊስ የሚወስዱት ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት እንዲያቆሙ መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ራሳችሁን ከህሊናና ባርነት ነፃ አድርጋችሁ የወገኖቻችንን ስቃይና የግፍ መከራውን እንዲቆም የተቻላችሁን ሁሉ አድርጉ እላለሁ። መላኩ ቢረዳ ነኝ ከኤድመንተን ካናዳ።